клоуна 4. Я представляю вашему вниманию рубрику АСМР «Вечериночка». СМР эм с клоуном. Ну разве это не кайф? А? Это ж просто пам! Отвал башки!